Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Vom face astăzi împreună chifteluțe marinate, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru chiftele vom avea nevoie de un cartof fier și pasat, o jumătate de kilogram de carne tocată, boia dulce, usturoi granulat și piper măcinat de la Cosmin, 3-4 linguri de ulei, un morcov fier și pasat, o ceapă tocată mărunt, un ou, o legătură de mărar, una de pătrunjel și puțină sare. Iar pentru sos vom avea nevoie de o jumătate de litru de suc de roșii, piper măcinat, busuioc și cimbru de la Cosmin, 3-4 linguri de ulei, o ceapă tocată mărunt, o legătură de pătrunjel, 2 căței de usturoi și puțină sare. Pentru început ne vom ocupa de compoziția pentru chiftele, așa că voi pune carnea tocată într-un bol mai mare. Peste ea voi adăuga cartoful fiert și pasat, morcovul fiert și pasat și el, pătrunjelul tocat, mărarul oul, ceapa, sare după gust și la final condimentele, piper, boia de ardei dulce, și usturoi granulat și voi amesteca foarte bine totul. Din compoziția obținută voi modela chiftele cu mâinile ușor umezite. Fac chiftele mai mici sau mai mari. Mie îmi plac ceva mai micuțe. Cam de această mărime. Le puteți face mai mici sau mai mari după cum doriți. După ce am modelat chifteluțele, voi pune ulei într-o tigaie preîncălzită. Voi adăuga chiftelele și le voi rumeni pe ambele părți cât să prindă puțină culoare, nu trebuie să fie gătite de tot pentru că le vom găti din nou în sos. După ce s-au rumenit frumos, le voi scoate ușor și le voi prăji și pe restul până voi termina toate chiftelele. Dacă nu doriți să le prăjiți, le puteți pune și la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. După ce am terminat de prăjit chiftelele, ne putem ocupa de sos Așa că voi pune ulei într-o tigaie preîncălzită, voi adăuga ceapa și puțină sare și voi lăsa ceapa să se înmoaie pentru 2-3 minute. Când ceapa s-a înmuiat, putem adăuga usturoiul pe care îl călim pentru maxim 30 de secunde. Adăugăm apoi sosul de roșii, condimentele, cimbru, puțin piper, și busuioc. Amestecăm. Și voi adăuga și apă cât să subție sosul. Las sosul să fierbă pentru maxim 5 minute, apoi putem adăuga chifterele. Când sosul a fiert, putem adăuga chifteluțele. Amestecăm ușor și mai gătim chifteluțele pentru aproximativ 10 minute sau până când sunt bine pătrunse. La nevoie putem adăuga oricând apă pentru a subția sosul. Chifteluțele sunt gata, arată și miros foarte bine. Voi opri acum focul, voi adăuga pătrunjelul și voi lăsa chifteluțele să se răcorească puțin înainte de a le servi. După ce s-au răcorit puțin, am servit chifteluțele marinate, le puteți servi cu piure, cu cartofi natur sau cu paste, sunt foarte gustoase, se fac ușor, sunt aromate, așa că sper din suflet să le încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!